ani maqaan koo Dastaa Miidhagsaan jedhama. Dhalattuu godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejeree hojjettuu eksteeshinii fayyaa ganda laanqisaa. Akkaataa nyaata soorata garaagaraa qopheessuun akkaataa kamiin akka agarsiisuu dandeenyu fi nyaachuu danda'an agarsiisna na hordofa. Ishi maqaan kiyya guutaa araarsatan jedhama. Gandi kiyya laanqisaadha. Akkasumas gareen keessatti argamu immoo yookaan gootiin zooniin keessatti argamu garee curgogoo keessatti. Ani aaddee wasaneet laawuniin jedhama jiraattu ganda laanqisaati. ani haadha manaa guutaati haadha manaa guutaa araarsaati. Wasani. Mee bishaan gannaa fidimee. Abeet maahettee guutaa. Sekshinii fayyaa san ganama bilbileef hin ture hin dhufne. Hanga ammaatti hin dhufne ganaa dhufe. Maal dhiqaa jirtaa? Kiiloodhaan gadda gabaabee timaatimii, qaaraa, kaarotii, goommana, salaaxii bitee sanan dhufe. Lakki mee ati qusannoo bari mee waanuma sitti bareede gabaa keecha deemtee guurtee dhufin mee qusannoo bari gisee hunda qarshii qusachuu bari mee waanuma hundatti balleechiteen galin ati. seenatti bareedinaanii nagaa keessan miti ijoolleen keessan nagaa jiru. Naguma miti. Naguma ijoolleen keessan hunduu nagaa. Naguma fayyaadha. miti. isin. Maal hojjechaa jirtu obbo Maali kinoo erga baree ol jirra waan mari'anne dhiistee waan gabaa jiru hunda guutee dhufte kinoo maaliif qusachuu didde jennee beeknoo kanarratti wal lolaa jirra erga baree. Wasuma maal jetta reeti kanarratti? Idoo kana unda maal achi bittee dhuftee jennaan lolaa jira. Ani wanna mi'aawun ijoolleedhaa bittee too dhufe. Waanuma gaarii bittee waan faayidaa qabudha. Walillina sinan araarsaan kanarra. Guutaa kaleessa naa bilbiltee turte nagumaan naa bilbilte. Ee bil bilbileen ture maali mucaa ina jala dhukkubee ture iyyuu sirma nyaata nyata waggaa nyaatu nyaata sirriitti nyaatu qofaan ogguma qabe bakka baay'ee lallaafa mucaanii sababa isaa wallaalii tuman sin. Wasu maatii keetii fi nyaata gosa maal maal qopheessita? Jette dasse yeroo hundaa biddeen tolana fayyadamaa. Sirrii jette addee wasu yeroo baay'ee qotee bulaan keenya nyaata ittoodhaan kan qopheeffatee soorachaa jiru. Garuu kana ta'uu qabu. Qaama keenya ijaaruu kan danda'u nyaatota garaagaraa walitti magnee kan nyaachuu qabnudha malee ittoo qofaanii miti kan soorata nyaachuu qabnu. sirri dhaadde dasse nyaata kaama kenyi ijaaru anu anu kennu akasuma simu kaama kenyi ijaaru kan danda'u kana gosoota nyaataa kana maalirraa argachuu dandeenya? Gaariidha egaa bogoota yaadni isin jettani nyaanni qaama keenya ijaaruu dandan bu'aa loonirraa kan argachuu dandeenyu kanneen akka buuphaa, anan badu foon kanneen kana kana bu'aa loonirraa argachuu kan dandeenyudha. Akkasumas immoo midhaan irraa kan argachuu dandeenyu kanneen akka baaqelaa, ataara, akkoraatarii boloqqee, boqqoolloo, shumburaa isaan kana kana e, e, midhaan irraa argachuu kan dandeenyudha. Sirriidha adde dessee nyaanni dhukkuba nurraa ittisanoo isaan kamidha? Sirriidha adde waasuma kan jettan e, nyaanni dhukkuba nurraa ittisuu danda'amoo kanneen akka raafuu, qaaraa, timaatima, kanneen akka burtukaanaa, loomii kaarotii, paappaayyaa, ananaasii isaan kun kun nyaata dhukkuboota nurraa ittisuu danda'anidha. Sirriidha adda dasee wantoonni har'a bitee dhufe hin kasaarre jechuudha kan akka salaaxaa, goommana, timaatima, qaaraa, kaarotii bitee dhufe maa bitte dhennaa loleeyyuudha guutaan hin kasaarre jechuudha. Sirriidha wantoonni ati bittee dhufte kun nyaatota soorata keenya keessatti dhukkuboota nurraa ittisuu danda'anidha kan bittee dhufte kanaafu dhukkuboota nurraa ittisuu danda'anidha. Sirriidha addi dasse nyaanni warreen lamaan barani kana keessaa humnaa fi ho'a nuu kennan isaan fi anniisaa kennu midhaan dheedhii keessaa beeqalaa, atara, miisira kanneen kanneen kan nuu kennu midhaan biiraa keessaa immoo garbuu ajjaa qamadii kanneen qaama ho'ina qaamaa nuu kennuu danda'an fakkeenyaaf kan akka dammaarree kan anniisaa fi ho'a nuu kennuu danda'anidha. Sirrii jettee adde dassee akka nu barsiistetti nyaata gosoota nyaataa an akka qamadii, an akka garbuu, an akka baaqilaa akkasumas an akka ataraa damma fa'aa kana kanarraa nyaata anniisaa fi ho'aa arganna jechuudha kana barachuu keenya sirriitti baay'een itti gammada. Mee osoo waanuma nyaata hojjetame keessaa mee mice'oon tuni minaan kana nyaattee adeemtu mee nyaanni qophaa'ee jira? Ee jira biddeen ittoodhaan jira akka baracha barachaa wantoota itti jira daddaballee hojjettee nyaattee adeemtu. waan galatoomaa nyaata waan mana keessanitti argamu irratti daballee waan jiru hojjennee nyaata gosa sadeen sana daballee nyaanne hojjumaan nyaannee deemu. Maal rakkoon jira dedasee: ittoo nyaata dabalataa dura qopheessine irratti daddafnee hojjennee ta'u nyaattee ta'u deemta. Shittoolee kan dedasee akkuma harkaan hojjennee kana Dursa nyaata odoon qopheessiniin dura harka keenya sirriitti dhiqachuu qabna. Innis faayidaan isaa yeroo nyaata qopheessinu wantoonni garaagaraa harka keenyarra jiru. Isaan immoo yeroo soorata qopheessinu soorata sanatti darbu waan ta'eef harka keenya sirritti seeraan dhiqannee nyaata sana qopheessuu qabna. Saayinaa kan dhiqameera waan ta'eef timaatima kiyya daddafee dhiqeen qaaraas dhiqeen shunkurtis miicee akkasumas salaataa kiyyas miicee muraacha. Timaatimis miiceen jira, qaaraas miiceen jira, shunkurtiis, salaaxaas akkasumas immoo loomis miiceen jira. Muree tana nyaataaf qopheessa. Nyaatonni amma qopheessaa jirtu kun kan akka salaaxaa, shunkurtii, timaatimii, kanneen loomii nyaata dhukkuba nurraa ittisuu danda'anidha. Ara kan akkan baradhetti soorata ada ada kamu hujat deh. biddeen kan hojjetame xaafirraayi xaafiin immoo humnaa fi ho'a kama kenya nuu kenna Wati ini immoo kan hujat kiki atara kikkiya nimo kama kenya fi oh ina kan nuu Ini innis kenya kani ijaru dan danda'udha Gomani kun kan hujat hojjetame sirritti osoo hin ini innis dhukkuba tisu tisu ittisuu fida. Inni waxiin yaalichaa kunis kan hojjetame dinnichaaf kaarotii irraa akkasumas immoo zayita qaba. Innis immoo ho'aa fi annisaa kan nu kennuu danda'udha. Timaatimni kunis kan nu fayyadu dhukkuba nurraa ittisuufidha. Innis shunkurtii qaba, akkasumas saliita qaba, qaaraa qaba, akkasumas immoo loomii qaba. Innis dhukkuba nurraa ittisuuf nu fayyada. Hanqaaquu kana kan akka qopheesse kesa ini keessaa innis faayidaan isaa qaama ijaaruuf suphuudhaaf nu gargaara. Kana dura garuu hubannoo waan hin qabneef nyaata hittoo gosa tokko qofa fayyadamaa. Qaama keenya ijaaruu kan danda'u dhukkuba ittisuu nu danda'u ho'aa fi anniisaa kan nu kennuu danda'u nyaatonni kun kinoo qophaa'anii jiru. Inni kunis yeroo hunda osoo mana keenya keessatti yeroo kana qopheeffannee yoo nyaanne dhukkubni garaagaraa nu qabachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf daa'imti keessanis yeroo hunda kan dhukkubsachuu dandeesseef nyaatota kana waan soorata kana waan dhabdeef sooranni kun immoo dhukkuboota garaagaraa nurraa ittisaa qaama keenya ijaaruu danda'a ho'aa fi anniisaa garaagaraatirree nu kenna waan ta'eef dhukkuboota ofirraa ittisuuf yeroo hunda soorata kana qopheeffannee akkanatti qopheeffannee nyaachuu qabna. adedassee akka haala nu barsiisaa turtetti faayidaan nyaataa kun irree nu harka jira ture. dura hin beeknu itti fayyadamaan ture amma immoo akka irra baranetti itti fayyadamnee maatii keenyas yeroo hunda hojjedheen e, nyaachisaa jechuudha. Baay'ee waanuma nu harka jiru fayyadamuu wallaallee hanga ammaatti wallaalummaa beekumsa keenyaan hanga ammaatti wallaallee nyaata nu faayidaa nu harka jiru kanatti fayyadamuu wallaallee waan rakkachaa turreef har'a garuu irraa barannee. waan kana hunda hundarraa barachuu keenya baay'ee itti gammanna har'a ishiin addee wasanee irree odoo irraa affattee ani yaadachiisee too lammata nyaata kana akka nyaannee too daa'ima keenyas ofiis dhukkuba adda addaa kanarraa baraarsinu baay'ee itti gammadeera kana booda ishiin dagatturree ani ishii yaadachiisaa mee kaarraa nyaadhu kaa baay'een wajjin dadhabdeerra guyyaa guutuu xaarteen wajjin dadhabdeerta nyaata kanattis immoo baay'ee itti gammanne kana booda nama biraas barsiisnee dhukkubarraa akka baraaraman taasisuu qabna. Akkasumas irra qonna waa'ee nyaata madaalamaa kana baranneetuma dursan beeknu waanuma harkaa qabnu itti fayyadamuu wallaalleetoo waan qabnurree gabaatti dhiyeessuudhaan wanna dhadhaa gurgurree akkasumas hanqaaquu gurgurree ijoolleedhaafirree wanna adda addaa bitu zayitii fa'aa bindee galla. Har'a garuu bu'aa isaa irraa baranneetoo guutumaan guututti waan faayidaa qabu waan nu harka jiru itti fayyadamu waan wallaalleef har'a garuu itti barannee nama biraatiifuu bu'aa buusneetoo waan nu harka jiru kanatti fayyadamneetoo maatii keenya sirriitti kunuunsine.